For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Ikke glem å abonnere. Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, skriv til oss i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.